О, такси, такси. Бошсың ба? Бош, бош, такси бе? Жет А, болды, отырыңыздар, отырыңыздар. Айтылған жәріңіздерге шейін жеткізіп қоямыз қазір кет қана қайсы жерге шейін барасыздар әм байгілер айтыңыздаршы Өй, байкелер! Өй! Келдік, байкелер, түшіңіздер әмі, келдік, болды, жеттік. Жеттік, түші өріңіздер. Келдік. Жеттік, түші өріңіздер әмі. Ейінчек. Е? Не, бізді байқаға қалды отасың. Өй, сен қанча кішін өмірін салып алып жүресің машынаға? Тұра, тұра, байке, тұра. Мұнан кейін жайыра қайдап жүрсің? Аха. А, мен байке мен байке рахмат қандай айтайын екенсің міне болды рахмат байке ақшаның керегі жоқ байке бер рахмат